secepatnya bayar utang Pertamina, PLN, segala macam. Jadi kita nggak lihat jalan keluar disodorkan oleh the so-called millennials. Jadi itu soalnya. Jadi uh, presiden dulu berharap kalau pakar-pakar nggak mau bantu ya kita berharap ada millennials. Kalau kalau partai politik nggak bisa kita kendalikan di uh, eh, DPR, bisa cari jalan keluar dengan memanfaatkan momentum politik. Kalau survivor-survivor ini masih menghina dia terus, Presiden, kita bisa pakai buzzer untuk Lama-lama nggak ada yang jalan juga, karena tadi seluruh ambisi, seluruh abstraksi tentang ibu kota, tentang 7 persen, segala macam, itu akan dibatalkan oleh APBN. Jadi ambisi politik akan dibatalkan oleh politik anggaran kan? Kan konyolnya di situ. Orang yang terlalu merasa nyaman itu biasanya udah putus asa. <laughs> Siapa yang mengharap langit ya?